A'n gweithio, ydy... Ah, stiach. Um, Fy nes i ymuno ar gymdeithas um, bron i ddwy flynedd yn ôl nawr yn Steddfod Wrexham. Um, ar y pryd, ro'n o'n ymgyrchu um, tuag at achub S4C wrth gwrs. A fe geitha, o'n i ar ffrind i, um, wnaethon ni weld flyers, a wnaethon ni weld ffaseri yn byty chi. A wnaethon ni mynd, o, oh, oce, okay, fe, fe awn ni'r rali na i weld beth yn byty. A fe wnaethon ni dextio Jeremy Hunt, a fe wnaethon ni wrando ar beth y pobl yn dweud. A dyna dy rôl ni, fe wnaethon ni ymelodi. Ond, er mwyn gweud ni, dechrau llynedd nes i ddechrau um, cymryd mwy o ddiddordeb yn y gymdeithas. Um, ges i wahoddiad gan yn ffrind i fynd i gyfarfodydd dathlu 50. Um, a fy nes i weld y gwaith cael y doth mewn i holl ddigwyddiadau llynedd gan gynnwys heddi. Um, a ie, fi wedi cael yn ysbrydoli gyna. Um, a falle chi'n atgyreiddio i fel person ifanc sydd yn becs am y Gymraeg. A mae yna fwy ohono ni, na beth chi'n meddwl. Mae yna lot mwy ohono ni. Um, Oedden ni fel pobl ifanc wedi cael yn effeithio gan y cyfrif, y cyfrifiad diwetha yma? Oedden! Ni wedi cael effeithio. Dim oedd um, mond eisiau siarad Gymraeg yn well ac yn mwy penderfynol o wneud yn siŵr bod ni'n siarad Gymraeg. Ond mae di bwrw um, ein hynaniaeth ni, ein hynaniaeth ni fel Cymru. A ni eisiau dal i fod yng, yn Gymru Cymraeg, hi nes bod ni'n marw. Um, felly beth yw'r broblem? Pam negos pobl ifanc yn gwneud pethau dy'r gymdeithas? Um, Wel, mae yna ambell i reswm i fi'n gallu meddwl am ydy. Um, er enghraifft, dyn nhw ddim yn gwybod ble i droi at gyda'i barn nhw am y Gymraeg a beth, a beth mae nhw'n meddwl bysau'n dda i'r Gymraeg a hybu y Gymraeg gyda, pobl, gyda ni fel pobl ifanc. Um, dyn ni ddim yn gwybod sut i weithredu. Ni ddim yn gwybod um, siwt i ni'n gallu gwneud gwahaniaeth um, gyda'n iaith ni. A hefyd, ges i sioc wrth y bod hyn, ond mae rhai pobl yn gweld y gymdeithas fel un sydd ond yn torri'r gyfraith, sydd ond yn brwydro yn ofnadw. A dyn nhw ddim cweit yn deall bod yna fwy tu ôl i'r gymdeithas yna. Um, ni, ni jyst eisiau'r iaith i fyw. Ni eisiau cadw ni fel, fel um, cymdeithas Gymraeg. Ni, ni eisiau cario ymlaen i fyw bywyd yn Gymraeg. Ehm, Um, mi o bwysyn Mae yna rwysdrau eraill wrth gwrs. Um, mae yna lot o bobl yn dweud, o, oh, dyw pobl ifanc ddim yn siarad Cymraeg ar yr iard. Wel, oce, okay, digon gwir. Mae yna rai pobl sydd ddim yn siarad Cymraeg ar yr iard. Um, ond mae yna'n dibynnu eto ar pwy ac ym mhe. Um, falle bod yna achos bod rhai pobl yn gweld y Gymraeg fel rheol. Um, ac felly, am ei torri fe, achos wrth gwrs mae torri rheolau yn cool. Um, hefyd mae Gymraeg weithiau'n cael ei weld fel iaith addysg yn unig, ac felly, ac yn nid fel iaith byw. Um, felly dyn nhw, dyw pobl ifanc ddim yn gwneud yr ymdrech i siarad Cymraeg tu allan yn ei amser hamdden a siarad cymdeithasu. A fi'n credu bod eisiau newid ni rhyw ffordd. Sdim clyw i fi siwt, ond mae ma rhaid newid yr agwedd yn ni, achos wneith, dim byd symud mlaen heb bod yr agwedd ni newid. Um, er fwy ni fod yn eitha pessimistic, um, y cyfle fi'n neud y diwetha, mae Aber yn le eitha da i bobl Cymraeg i fyw ynddo, bobl ifanc Cymraeg i fyw ynddo. Um, nid, <laughs> nid ond achos um, bod yn gymdeithas eitha Cymreigedd, ond mae yna gigiau cyddorol yn mynd mlaen, a falle bod angen mwy ohonyn nhw, actually, achos um, oedd nithwr, oedd hi'n hwyl dros ben, um, a does dim digon ohonyn nhw i gael y gigiau yma ble ni'n gallu mynd i gael hwyl, um, a tra'n gwrando ar gyddoriaeth Cymraeg. A mae cyddoriaeth Mae'r byd cyfroddiad Cymraeg nawr hefyd yn hybu bandiau ifanc i gannu yn eu mamiaeth nhw. Um, sydd yn beth da. Mae yna dri band yn un nawr yn Aberystwyth sy'n canu'n Gymraeg. A mae yna'n rhywbeth i fod yn ofnadw o falch ohono. Um, mae yna hefyd digwyddiadau dwyieithog yn digwydd yn yr Aldan yma, er enghraifft ffoto aber, sydd hefyd yn uh, yn ein galluogi ni i wneud pethau yn mamiaeth, ble felly yn rhywle arall bysdach chi ddim yn medru. Um, ond oh, mae'r gymdeithas hefyd yn eitha canolog yn yr ardal yma. Mae yna lot o um, reliau mewn mlaen ma fel heddi. Mae yna lot o gyfarfodydd yma mewn mlaen ma. A fi'n gweld yn hunan yn eitha lwcus bod fi wedi gallu cael y cyfle i fynd i'r holl bethau yma. Um, a allai siarad am yn ffrind i nath ymelodi dy fi yn Wrexham. Mae hi'n byw yn Dyniolen yng Ngogledd Cymru a dyw hi ddim wedi gallu cael y cyfleoedd yma. Yr unig gyfleoedd mae hi wedi gallu cael yw yn y steddfodau yn Sico Posteri lan. A so, falle bod angen trafnidiaeth arno ni i fynd i'r reliau, achos mae yna rai pobl mae lle fydda'n hysbell yn methu cyrraedd ac yn methu mynd i cyfarfodydd sydd yn anheg, achos mae yna bobl dros Gymru gyfan sydd eisiau wneud y pethau yma a dyn nhw ddim yn gallu cael y cyfle nes bod nhw'n gallu gyrru sydd yn, sydd yn erbyn y pwynt. um, <laughs> felly, Ie, yeah, mae yna lawer o bobl ifanc yn poeni am y Gymraeg. A dys o'ch neb feddwl yn bod ni ddim, achos mi ydy ni. A fi'n gobeithio bod wrth weld um, cyn uh, gymaint o bobl, o bobl ifanc sydd ma heddi a'r bandiau Cymraeg, um, bod yr iaith Gymraeg yn iaith fyw ymysg pobl ifanc. Um, falle hefyd, falle bod yn broblem ysgolion cynradd. Achos mae yna lot o bobl sydd yn dechrau siarad Cymraeg, uh, Saesneg yn, yn cymdeithasu yn yr iaith Saesneg yn yr ysgol gynradd. Ac wrth gwrs, unwaith chi wedi dechrau wneud ni a dechrau arfer siarad eich gilydd yn y Saesneg, mae fe'n galed troi'r arferiad na nôl a mae'n galed torri'r arferiad er mwyn dechrau siarad yn Gymraeg. Felly, Felly dylsyn ni edrych yn fwy tuag at adfer yr iaith yn ein ysgolion cynradd ni er mwyn sicrhau bod na ddyfodol i'r Gymraeg a bod na bobl ifanc nesaf, um, y genhedlaeth nesaf ar ôl ni, dal y medru siarad y Gymraeg ac, yn, ac eisiau siarad y Gymraeg. Felly, Mae yna lawer arna ni um, sydd yn siarad Cymraeg pob dydd a byse ddim yn dymuno pido siarad Cymraeg pob dydd. A fy'n gobeithio bod fi fan hyn a'r pobl sydd yma heddi yn gallu dangos i chi i ni eisiau byw yn y Gymraeg. Diolch. Woo!